Хараа ямар ол хийж байгаа юм бэ? Хараа ямар ол хийж байгаа юм бэ? Хэлтээ. Хараа хөөхөн байна. Миний хөлийг хийсэн. Аа? Э? Хараа юу хийгээд байгаа юм бэ? Хараа гитчмэр амар урагшаа байна. Одоо барилга маань яг ингэж харагдаж байна. Сөөрн. гоё мөрөөдсөн. Итгэмсэн, дахиж итгэмсэн гэдэг. А төвшөө маань сайхан а тоохот ажиллаж ирсэн байна арай. Сайхан тайж өглөөний минь төргий барилга руугаа явах гэж байна. Амар хөхөрчтэй биш тийм ээ. За энэ манай хөхнүүрт хөхнүүрийн хөх хөх хөх давааны хөх хөх байшингийн хөх төвшөө. Тэгээ нарны тосч одоо чи шингэдгүй ингээл нэг зомби шиг байдх юм байна. Өчигдөр цутгалд орсон. Тэгээ өнөөдөр сайхан энэ маань хатаа гэсэн шиг болвол тэнгэр бол өстой нам. Тэгээ та нарт харуулъя. За ингээд цутгалд бол ийм сайхан За ийшээ болгоомжтой байхгүй бол арматур нь гараад ирсэн ба. Одоо энэ нөгөө тум гээд байгаа энийг хуулж авч байгаа. Бас л их ажил болсон. Яа би энэ тумуудыг найстайгаа хамт зөөс ингээ боддоо. 270 эдэн шиг тумыг тий цутгалтай юм байшин болж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд макийн блокороо дотор хануудаа ингээд өрөө хуваарлтуудаа ингээд хийчихнэ. За энэ танаас нэг гоё юм үзүүлэх нь энд ингээд нэг юм нууц зойр хийсэн. Тэгээ эндээ ингээ гоё зойр ийн. Энэ зойр түлхүү бий л байх юм байлээ. Энэ ирчүүдийн өрөө өдргээ тэгээдсэн. Гэтэ би бол өөрөө дотоодслаа бүгдийг нь хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг өөрийнхөө амьдрах байшин өөрөө л босхийг жолоо тэ. Ам амир цангаддаг юм байна. Тэгээ ам цангаж яхад одоо манай ани ах хоёр бол тэнд тийм чихэртэй харцаа бэлтцсэн байгаа. Яа тэрийг уух мэдрэмж бол дуртай шүү дээ. За 1 2 3 4 5 нугтараа дагна. Аа гүгээрээ. Оо гүгээд аа. Арматураар ингээд дэш нэ гаргалгаанууд гаргаж байгаа. Тэгээд маргааш бол ер нь тумуудаа дээшлүүлж ингэж тогтоогоод юу яаж байгаа дахиад цутгаад тэг ер нь бол одоо ингээд нөгөө суйраа цутгаад баг ингээд дуусч байгаа. Бид нар нөгөө үйлзэнгөө байна гэж тооцоолсон учраас дулаанаа алдахгүй гэдгээс их хэмээж байгаа. Та нарт арматур асан түүхээ ярих юм бол кино би бүр хогийн зээгүүдээр төмрийн хаягдлын зээгүүдээр ингээ явсан заяо. Бүр 6 7 газраар орсон. Төмрийн Монголын төмрийн хог хаана байдгийг одоо дэлгөөнөөс асуу. Одоо зүгээр та нар төмрийн хаягдал дээр юу юу байдгийг зүгээр надаас асуу. Утас дуурж байна арматур залгаж байна <laughs> гэж бодлоо ярьсан. Тэртэй адилхан нөгөө байшин барьж байгаа улсуудах юм бол те гоё өөртөө амьдрах учраас аль болох стресстгүй нэгэ гоё ад жаргалтай байшингаа барих юм бол дараа нь тэр дотроо амьдрсан ч гэсэн тэр тэр чинь ингээ хан болгон түүх өгүүлж байгаа шүү дээ те аав ээж хоёр нь энэ ханы чи ингэх гэж эдри чи ингэх гэж ингэжсэн гэдэг дараа нь эргээгээ дөрөв хүүхдүүдээ байшинг барихад Тэгээ стресс ярихгүй гоё, ад жаргалтай гоё, адл явдал ярих нь илүү гоё байх бах гэж бодож байна. ресторанны хоол идэх гэдэг бас тэр болгон бас хүмүүст олдоод байна. Гоё өдөр байна тий. Гоё хувь заяа. <laughs> Йоо, ям гоё хаз. Данч барилгын ажил дээр юм байж чадахгүй л дээ. <laughs> Зүгээр гоё мөрөөдсөн. Идэх юмсан, дахиж идэх юмсан гэд. Энэ нөгөө Винопедиа гэдэг нэвтрүүлэгт орох үеэр бичсэн бичлэг. А төвшөө маань сайхан а тоогоод ажил тавьсан байна арай. Сайхан цайж явж байна. Яг юм барилгын ид ажилтаа үед те аа тогоон дээр сайхан харцаа харцаа гэжтэй энэ маань нөгөө байхуул цайлда. Дээр нь жоохон гоё борооны тусал шингээгээд шүүдрийн тусалтай заяо. Борооны тусалтай. Тэгээд нөгөө юм зүгээр хүүтэн ус ууснаас яг юм юу уусна. Миний харин артлын гэр бол үнэ амар харагч ин дөө. Энэ гэр маань хойноосоо салхилаад гаднах туурган зат ураг зат тий. Одоо энэ үнийг нэг янзлан да. За бид нар барьж байгаа барилга дээр ирсэн байна. Барилга маань энэ байна. За дөлгөөнөө маань энэ застан. Гал дээр хоол хийгээд илгийг авч байна. Яа яа. Та нар хоол хийж байгаа дөлгөөнөө харъя. Хараа ямар хоол хийж байгаа юм бэ? Хараа ямар хоол хийж байгаа юм бэ? Хэлдэ. Хараа бодоч. Яс амар муухай байгаа юм уу? Зүгээрээ хөөхөл нь штэ хараа. Хараа хөөхөн байна. Миний хөөлийг. Аа? <laughs> Яана. Яа. Гоё л өштэй хараа. Тэнд охиныхоо хувцыг угаагаад тавьчихсан. Тэр хүн тэнд байна. Яа яа. Минь гоё сэтгэлээ хэл. Шот. Нүрэ угаая. Зүгээр л өштэй гоё л өштэй. Ой чамаа өөрөө заах. Аа гоё утаа гараа гоё өштэй хараа. Харин тий. За энэ охин одоо тэнд юу хийгээд их л ажилтаа л байгаад. Яа идэ. Аа тэрүүгээр цэвэрлэгээ хийгээд байгаа юм шүү дээ. Гөөм ажилтаа авах юм. Хараа юу хийгээд байгаа юм бэ? Одоо болно. Болно болно. За за за. Хогнуудын төвж ийн гинэ. Хурц мөрз барьцсан нэр. Бас л. Хөөс дагнаа ээлтэй туслах гад яа яа. Тэ хэрэгтэй хэрэгтэй. Чи бүр галтаач чи. Яач чи? <laughs> Чиний нүүр чи бүр амар болчих. За л харъя. Хараа энэ байлаа чи баг би ганцаараа барай тусах чинь штэ. Сөрий цотгочлаа штэ. За одоо бол нь бол нь ядарчлаа хэлээ. Нааша хардаа та. Өө бүр нүур аам бүр галтайсан л юм штэ. Чи юу н барилга дээр ажиллавал юу нэг зогх юм штэ. Барилга дээр сто гоё зогх юм бэ. Чамд энэ хүр зүмүр сто гоё. Гоё харагч. Би түү туслах ажилтнаар ормоор. Дайг хийс өрлөг рүү ормоор. <laughs> Өрлөг хийж сурмаар байна гэж. Гөөм ажилтаа өгш. Би ч хацтай залуу юм аа. Одоо энэ хоёр болоо. Чи бэлигээ өмсөж байгаад хийгээч. Чи яасан бэлитэйгээ байж хата яасан нүр нөө хөлсөө арчсан юм уу? А нүр чи бүр амар заwaan болчих. За дагна. Оо хөөрхи хурц дөлгөөн гэж бас. Барилгын компани дөлгөөнийг туслахаар аваарай. Туслах юм гин шүү бас. Өрлөг дээр ажиллана л гин. Омпин дигэ өрн э, юу яа угсран арматуртай ингэтэн. <laughs> Арны арматурыг тасад гаргалгаа гаргаж чадна. За энэ газрын жоохон тэгшил чулуунууд энэ холдуулж байгаа. Сүүдрөвч хийхгүй бол дээрээс нааш хийхгүйгээд Тэгээ сүүдрөвч хийгэнгүүт амар салхиж ирээд энэ салж унаа бол гүтлээр ингээд дөрөв талны хөндрүүлж тавиад төшөө дээр ингээд юмнууд ганц юм цэвэрлж байгаа болохоос биш өөртөө ороод барилцах юм бол маш муу хийж магадгүй Гэхдээ ямарсан чадах чинээгээрээ ингээд юмнуудад оролцохыг хичээгээд гацсан төвшөөт төр хийгээгүй. Найзууд маань бид нэр хамтдаа дөрүүлээ нилээл ингээд а юмнууд хайгаа явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ влогийг үзэхээр төвшөөт төр ямар мондөг юм бэ? Та нар өөртөө барилга барьж байгаа юм уу гэж бити буруугаар ойлгоорой. Ганцаараа би ганцхан гэр бүлээш ингээд хоёр гэр бүл нийлээд барьж байгаа учраас ажил үүргийн хувьд ч гэсэн хувааж аваал би энд аюу төшөгтэй юм. Тэгэхээр би бас залуучуудаа уриалхаад залуу хүмүүс заавал ганцаараа ингээл газараа бол ганцаараа ингээл бүх юм хийх биш хамтраад хийх юм бол маш их хантай, биеинтэй түшигтэй байд юм байна. Яг нэг өөр ингээл барьцсан юм шиг өөрөө барьж байгаа юм шиг бас ингээд ярьж болохгүй, чадахгүй яагаад гэвэл барьж байгаа хүмүүс маань энэ чи хөлсөө туслуулаад өөртөө ажиллаж барьж байгаа учраас тэрийг нь хань дээр харсараа ээжэж барилга барьж байгаа одоо ингэж барьж байгаа мэрж байгаа гэж бас ингэ ярьж чадахгүй байна. Тэгээ одоо эвүүгээр далимдуулаад манай ингэ барилгын суурийг тавьж гисэн залуучуудаа маш их баярлаа. Тэгээд бас инженер ахта, инженер нацгаада, болдаахта бас оос ихчтэй маш их баярлаа гэж хэлий. Дээрээс нь бас хөшөөдтэй маш их баярлаа. Тэгээд бүгдээрээ тун утахгүй инээлдээд хүүхдүүд маань ингээд тоглоод гүйж ин гэж итгэж байгаа. Тэгээд одоо барилга маань яг ингэж харагдаж байна. Суурь нь Одоо энэ суур маань өөрөө удахгүй дүүрээд дүүрэн болоо. Тэгээ энэ талд нь болохоор манайх тэр цаа талд нь л манай зих голд нь гараж байгаа. Залуу хүмүүс эхлэн гэдэг чинь гайхамшигтай. Эхэлсэн юм чинь дуусчил таарна. Тун удахгүй бид нэр байшингаа бариад туслаа. Байшин тоор, хом тоор гэдэг үзүүлнэ. Гэтэ болоогүй байна. Боцноос маш их ажил, боцноос их цаг хугацаа бас орд юм байна. дотор дуурайд байгаа. <laughs> Хараа. Гит ч юм амар урагш байна. <laughs> Аргалын утаазын малчны гэр төрсөн би. Атэргэр нутга олимин гэж бодлоо. Та нар ингээд нэг хүн амар таалагдаад нөгөө хүнийхээ хувцаар нь ингээд цээжилж үзсэн үү? Дараад нэн тэн тааралтахлаар малгаагаар нь ч юм уу өмсдөг хувцаар нь таниад тэг ингээ хармаар санагдаад хайгаад алгуулч юмд хайччихв гэвэл тэр үнэ хайгаад байдаг тийм зүйлийг мэдэрч ийсэн үү. Энэ сайхан залуутай хамтдаа дахин нэгэн мөрөөдлөө биелүүлэхээр явж гээ. Хамтдаа маш олон зүйлийг хамт туулсан энэ удаа барилга байрах гэдэг том ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Бид нэр хамтдаа чадна гэж итгэж байгаа. Эхэлсэн юм чинь дуусчил таарна. Тэгээд залуу хүмүүс залуу дээрээ завгүй байх хэрэгтэй. Бай.